Сучасний світ буквально живе в інтернеті, тому кожен виконавець і бізнес мусить представити себе в мережі. Розберімо, чому незалежний професіонал просто зобов'язаний мати свій сайт. Ніхто вже не шукає фахівця для певної роботи за об'явами на стовпах, найперше питають у свого друга гугла. Тож відповідь на запитання, навіщо мати свій сайт, досить проста. Наявність власного добре продуманого і якісно зробленого сайту дає чимало переваг перед тим, хто сайту не має. Подивіться. Наявність свого сайту додає фахівцю кілька пунктів у плані довіри. Потенційний замовник бачить ваші матеріали і уже приблизно уявляє, з виконавцем якого рівня спілкуватиметься. Завдяки пошуковій оптимізації сайт з часом сам стає джерелом замовлень. Якщо ви пишете цікаві і корисні статті, вони дають відповіді на запитання потенційних замовників, з'являються у результатах пошуку в пошукових системах, зацікавлені читачі через них потрапляють на вашу сторінку і розуміють, що такого виконавця вони хотіли б для себе. На сайті фахівець може демонструвати своє портфоліо, представлене так, щоб замовники отримали краще уявлення про нього як професіонала. Власний інтернет-простір не обмежує у виборі, а дає змогу зосередитися на важливому для вас. На власному сайті не треба переживати про те, чи не заблокує вас Facebook або Instagram, бо йому щось здалося підозрілим. Звичайно, це не означає, що можна розміщувати матеріали, які порушують законодавство, але загалом свій сайт це більша свобода. Тому скажімо так, власний сайт це один з найперших і найважливіших інструментів, які слід мати незалежному професіоналу.